Señores, entrevista, entrevista, atención flaco, activo, me gusta el flaco. El flaco está activo siempre. Entrevista, entrevista exclusiva de la carajita que chocó el carro. El, gato. El gato, perdón. Mira, yo sí me reí con ese video. Nadie había chocado un gato. No, lo tienen ahí, Genesis. Esa muchachita. Sí, tenemos la entrevista exclusiva. Una entrevista No, el video, el video. ¿Lo tienen? ajá. Soy una entrevista, la entrevistamos. <laughs> Vamos a ver el video. Adelante. Ella la subvenció porque el gato también dio la de <laughs> Vamos a ver el video. Ay, qué risa me dio ese video. Todavía no, no tienen el video. Ok. El video de... Aquí, ay, la de la niña. Retorno. Ay, hombre. Retorno. O sea, que difícil aquí el retorno. Flaco. ¿Tú le dabas de comer? ¿Sabes por qué eres tan famosa? ¿Por qué eres famosa? Porque chupé el gato. Oye, ¿tú querías atropellar a ese gato? ¿De quién es ese gato? De Pero tú a ese gato, ¿cómo lo conoces? Porque le daba tú le dabas de comer. Oye, este, cuando tú bajaste de, del, cuando tú bajaste en tu carrito, ¿tú ya habías visto ese gato? No, pero o sea, ¿tú tenías ganas de atropellar a ese gatito? El gato salió de la nada, Aquí tiene la, próxima Leti de Rápido y Furioso. Pero a ese, gato lo, sacan del círculo de, los gatos. Ya se dejó chocar porque todos los gatos, tú le dabas a un gato y, eso, ¡guau! Por allá y no Oye, lo choca nadie. Y ella lo chocó. El primer día que yo vi Sí, porque se empantan rápido. Ellos se empantan rápido y se salen de, adentro de la goma, se salen ellos. y Yo me reí, fue con el los Hubo un ah. comentario cuando yo estaba viendo el video que dijo alguien y que se le fueron tres vidas en esa vuelta al gato. Pues ya le dio duro. <laughs> Señores, comenten en WhatsApp. Vamos a la, eh, vamos a, no, no, no a pausa, sino vamos al bumper que venimos con, con los como cada viernes que estará un comentario y un conocimiento sobre, sobre el cristianismo y sobre la iglesia católica. Y hoy nos toca con Renier, así que vamos al bumper y volvemos con Renier. Thank you.